Saluton, kai bonvenon. Um, hodi eo mi legisla trian scenon el la nua akto um de Hamleto. Um la rakanto um igas pli interessa. um, mi uh, ja uh, legos la tutan um, hiero mi installis um, Ubuntu ce mia computilo kai facta um, ce la computilo uh, de mia cora macchino Stephanie um, uh, ce la uh, mia computilo mi um, installis gin esperante um ubuntu ubuntu ja disponeblas um en esperanto um uh, kai gi funkcias uh, tre bone fakte uh, Stephanie Anko uh, shot us uh, char um, Cia, um char sia computilo nun um functias pli um rapide uh, estas uh, iu meta uh, amuse um ke antaue mia computilo uh, funcciis uh, pli rapide ol um, sia computilo, char sia computila facte estas um, tre potenza ol mia. Uh, nu, mi supposas che uh, tio estas cio por hodiau, Ĝis morgaŭ!